Sa subong nga adlaw sa ako ka manog tinlo Akon ginalimpyo ang tanan nga higko Sa subong nga adlaw sa ako ka manog tinda Gabaligya sang pagkaon para sa inyo Storya mo, storya ko, Istorya na tong tanan ini Dali diri upod kita Malampasan ini Para sa akon, para sa imo, para sa aton Magbuligay kita La la la la La la la la subong nga adlaw isa ko ka doktor Akong ginabulong ang may sakit para sa akon, para sa imo, para sa aton. Sa isa ka adlaw, isa ko ka media. Nagadulong sa inyo sang maayo nga balita. Storya mo, storya ko Storya natong tanan ini Dali diri, upod kita Malampasan ini Para sa akon, para sa imo Para sa aton La la la la la la la la la la la la Masubo ways Ako na siguro ang aton banwa Para sa aton nga wasdang lang Kani sundon naton Di ka mo madulaan sang paglaong Storya mo, storya ko Storya naton tanan ini Daling piling Upod kita Malampas ang ini Para sa akon Para sa imo Para sa aton Mabuligay kita Muni ang ating storya historia.